is echt een mooie duisternis, eh, er is geen eh, vervuiling verder. We staan hier en in het verleden... Recherche. Eh, ja. Sommige mensen die doen dit voor de lol, hè? Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Was het jouw idee? <laughs> Ik weet van niks. Kijk, hier heb je ook een, een stukje stevige... Jeetje. wat ben je aan het doen? Eh, ik ben wat aan het lopen. Het is, eh, maar het is goed te doen. Het is lekker. Ja. Het zonnetje wordt lekker warm. En eh, het is puur genieten hier. En we lopen recht naar de duin toe, dus... of, hoewel, recht. Het duurt even, maar voor dit soort dingen moet je toch je tijd nemen. Wat? Voor dit We zijn nu even op een soort van eilandje. Eh, het water eh, begint wel heel erg te stijgen. Er staat er een eh, stok in het water. Even kijken hoor, daar zo. Die stond net op eh, de scheiding tussen water en land. Dus het begint nu heel erg snel te stijgen. Het stijgt nu ongeveer een eh, centimeter per minuut. Net. Dus het duurt nog wel even voordat we eh, daar zijn. Want die bult die je daar ziet, daar, dat is zeg maar land. Daar gaan we ongeveer naartoe. gek. Zijn Gefeliciteerd. Welkom. Dankjewel. Op <laughs> Goed gedaan jongens. Ja. Nou, het donker vertrokken even zijn, even kijken, een beetje oh, het wordt. Eh, het, Daar zijn we vandaan. En sessie. Zie je, ze dus ook een hoge berg hadden in Nederland.